きなおじいちゃんへメリークリスマス私もケント君たちもみんな元気だから心配しないでねそれからご飯はちゃんと食べること仕事に夢中になって忘れちゃダメよ私が帰るまで元気でいてね ールも送れないんだ何度やっても同じピョコデリトロスゲートを守っているデリトロスイを倒さない限り通信はできないピョコおじいちゃんギルドさん またデリトロスライがメールを破壊したようです無駄なことデリトロスゲートは脱出不可能たとえ通信でもね思いをつなげ出撃ウェブナイツ西暦2100年 正義のウェブナイトグラディオンと共に戦う少年結城健人とその仲間たちはコンピューターネットの中にあるもう一つのダイバーランドバーチャルダイバーランドへと飛ばされてしまった元の世界へ戻るためには悪のプログラムデリトロスと悪のウェブダイバーリュートを倒すしかないケントたちの冒険の旅は続く 残念だったねメール送れなくてうんおじいちゃんに私たちが元気だってことだけでも伝えられればよかったんだけどやっぱり竜斗を倒さないとダメってことかそうみたいだねおじいちゃんああうんやっぱ葵ちゃんって子供だぜえ 子供子供なんですって私のどこが子供なのだって俺親父と離れてたって全然寂しくないぜないぜうん行きましょうカロンまったくもう2人ともデリカシーがないんだから ってるのおいじゃんこの木なんかどうかな大きさはいいと思うよ <laughs> もみの木だともっと良かったんだけどねとりあえずこれで間に合わせよよしこの木のデータを取らなきゃケント君たちだわ カロンそっちに木のデータ送るぞデータ受信ぴょこデータ受信完了ぴょこあとは頼んだぞカロン何をやっているのかしら 昼飯さえクリアすれば夕食当番は葵ちゃんだ行くぞねえみんなさっき校舎の裏で何してたのあえ見てたのうんなええー、っとそれはそのなククリスマスとは全然関係ないよ、うん、クリスマス あれはグランモバイラーの機能チェックだよねケント君あそそうなんだよなんかおかしいよいしょっとああ今日はクリスマス。 来たよ葵泣くな葵父さん母さんがいなくなってもこれからは私がお前を守るから一緒にダイバーランドへ行こうそれから毎年 クリスマスはいつもおじいちゃんと一緒だったおじいちゃん葵ちゃんに気づかれてないよな カロンはデータの実体化を頼むよ僕たちは他の準備をしようグラディオンあれはどうなってるうまくいきそうだ本当ありがとうグラディオンねえねえ他のウェブナイトたちはマジカルステーションにいるのは8体だが他のガリオンドラグオンダイタリオンは君たちが住んでるバーチャルダイバーランドを4カ所からバリアを張って守っているのだ だったんだ復活したライガオンとペガシオンもダイタリオンと一緒にいるんだよあここが指令室か外 <laughs> だぞカイトうんよしいいぞ どうしたのグラディオン今マジカルステーションの中にジャギを感じたのだがジフフでももし誰か侵入したら警報が鳴るはずだろさそれより準備しちゃおうっと 相変わらずくだらないことをしているねケントだが私とのゲームを忘れてもらっては困るよいないいないいないいないケント君たちったらまたサボって水も薪もなければご飯の支度もできないじゃないもう許せないね もう忘れ物を取りに来させるなんてケントもロボット使い荒いぴょこぴょこあったぴょこぴょこったはいなにこれカロンこれ何に使うのできればケント君たちがどこにいるかも教えてくれると嬉しいんだけど何も知らないぴょこじゃん ねケント君たちのところへよこ入らない方がいいと思うょこダメよみんなでサボって何をしているのか突き止めるんだから でここにこれはああ見つかっちゃったしょうがないねこれ以上隠せない実はクリスマスパーティーの準備をしてたんだクリスマスパーティー葵ちゃんここんとこ寂しそうだったからな一丁景気よく楽しいことしようってことになってさ私のためにそうさなんて言ってるけど 本当は僕たちも寂しかったんだよね葵に寂しい顔は似合わないぜパーティーで葵が少しでも寂しさを晴らすことができれば我々ウェブナイトも嬉しいグラディオンみんなそれに葵ちゃんにとってクリスマスは特別な日だもんね <laughs> ケント君みんなありがとうちょっと予定が早くなっちゃったけど クリスマスパーティー始めよううんメリークリスマスクリスマスプレゼント私にうん司令室で見ててウェブダイブラディオ緊急発進スタンバイグラディオンシュート ェブチェンジグラディオン パーティーのメインイベントはこの通信プログラムの発射なのだ通信プログラムじゃあうん成功すればきっとアリス川博士とも話せるよ、うん、みんな配置についてくれ行くぞデリトレス だが通信ができるのはデリトロスゲートが修復するまでのわずかな時間だおそらく話せるのは君たちのうち一人だけだろうジャイアントドリー一人だけ <laughs> エレクトリックランサーミラージュソード ちゃうぴょこあとはデリトロスリングの外に通信プログラムを発射するぴょこケントグラディオンバイバリオンおう ンチバイバリオンウィングマン かないよケントデリトラスモンスター言ったはずだよ通信なんて許さないとどけリュトどうしてもというのならこのゲラックを倒すの ずいぴょこグズグズしているとデリトロスリングが離れていくぴょこケント君さあどうするケントこのまま終わらせてたまるもんかクランバルカンどういうつもりだ そういうつもりだビクトリーザー私がウェブダイブしていないとはいえこんなにも簡単に倒されるとはなケント時間がない デリトロスリングが見えるうちによし一か八かだ行くぞグラディオンおっいっけー しくないぜ す通信が切れるぴょこおじいちゃん時間がないの私たちはデリトロスゲートにいるわでもケント君たちもみんな元気私たちきっときっと帰るからそれからそれからそれからメリークリスマスおじいちゃん 葵ちゃんすまない葵私たちにできるプレゼントはこれくらいだうんこれで十分だって今年もおじいちゃんとクリスマスを過ごせたからみんな素敵なプレゼントありがとうどういたしまして know. 張り切ってサバイバルするぞ。いつもと変わらないはずの一日その裏で敵は静かに動き出していた俺の最大の弱点が明らかにそして闇にうごめく影の正体とは竜との狙いとは次回 電脳冒険記ウェブダイバー闇の使いラーダの罠にラッ